An dësem kuerze Video wollt ech weisen wéi een an een Video kënn sou Pointeren afügen, also sou Feiler wéi zum Beispill hei gewise gëtt wann ee wëll op Settings weisen oder iergendeen Krees ronderëm eng App maachen. Wann der wëllt wëssen wéi een sou een Video mécht vu sengem iPad Bildschirm oder iPhone Video, dann kuckt wann ech gelift den folgenden Léiervideo. Ech weisen wéi dat geet op engem Mac. Op Windows ginn et e ganzen Koup verschidden Programmer, um Mac ass virun allem den iMovie de Standard Programm deen och derbai ass. Wann der dee start gitt der einfach bei Create. Een neien Movie maat der. An da geet et eigentlech schon duer de Video, deen ech hei op der Säit stoen hunn, einfach hei ënnenheen eranzezéien. A lo kinnt der eigentlech dee scho veraarbechten, wéi dat mat all normale Videoprogramm maachbar ass, fir eppes ewech ze schneiden oder en nei ze vertounen an esou weider. Ech ginn hei just drop an, wéi een lo zum Beispill iergendzwousch an dësem Video kinnt drop hiweisen, wéi ee kinnt op d'Auer klicken. Dat ass Déi App hei, déi een do gesäit, do giff ech elo gären e File derbei maachen. Wat ech brauch, dat sinn effektiv esou Filer, esou Biller, där hunn ech iech och ënner folgendem Link zur Verfügung gestallt. Ech huelen elo einfach mol de roude File an zéien deen ongeféier elo mol op déi Positioun, wou ech de File gären am Video hätt, datt e soll optrieden. Wann ech de Video elo hei giff starten, da gesitt der hei uewen an dësem Bildschirm, zack, kënnt de File tatsächlech iwwerlappend zu deem anere Bild dran, just de File ass vill ze déck. Wat mer elo musse maachen, dat ass, datt dee File kënn an engem zweete Layer, an enger zweeter Schicht kënn doriwwer gezu ginn. Dofir klicken ech op dëse Layer, wou de File dran ass, an dann huet een hei uewen e Menü, wann een zweemol drop klickt. Do kënn een Picture in Picture auswielen. Wann een dat gemaach huet, da gesitt Der, gëtt de File automatesch méi kleng. Ech kënn och hei e bësse elo zeréck an den Ufank goen, an da kënn ech de File, Do bei d'Bild réckelen. Wa mer eis dat elo nach eng Kéier ukucken, de Video, da gesi mer, leeft de Video normal an zack gëtt de Feil op déi Plaz ageblent, wou ech se gären hätt. Lo giff ech soen, ech hätt de Feil gär e bëssen éischter, kënnt ech zum Beispill dat Ganzt hei eriwwerzéien. Ech kënnt och soen, de Feil soll net grad esou laang ageblent ginn oder méi laang. Dat kënnt ech hei alles esou regléieren, wéi an engem normalen Bildveraarbechtungs-Programm. Loosse mer eis dat nach eng Kéier ukucken, zack gëtt de Feil ageblent. An dann an deem Moment wou ech wëll erëm aus. Och hei kinn ech eventuell lo de File souguer nach e bëssen éischter ausblenden, datt e komplett synchroniséiert ass mat dem Bild wat ënnendrënner ugewise gëtt. Mir kënnen och zum Beispill e Krees maachen, wann ech dono wëll eppes hei encadréieren, do geet et d'selwecht. Normalerweis ass dëse Menü hei uewen do. Sollt dee Menü bei Iech net ze gesi sinn, da geet et duer einfach zweemol Op dëse Layer ze klicken an schonn ass de Menü erëm do. Picture in Picture, de Krees gëtt méi kleng an ech kinnt zum Beispill hei de Start ëm rummen. Och hei kinnt ech dann de Video zum Beispill méi kleng, d'Bild méi kleng oder méi kuerz maachen. Komm mir kucken eis et eng leschte Kéier un wéi dat ausgesäit. De File gëtt ageblent, de File gëtt ausgeblent an iergendwann kënnt elo de Krees deen ageblent gëtt an zu engem gewëssen Zäitpunkt och erëm verschwënnt. Den iMovie erlaabt et ee ganze Koup Effekter och mat dëse Picture-in-Picture-Elementer ze maachen, fir déi ze deplacéieren, anzeblenden, auszeblenden an z'animéieren. Dat ass awer de Sujet vun engem anere Video. Vill Spaass mat iMovie!